Personala na ang atake ni Moira. Kahit dito man lang, makabawi kami sa kabuti sa amin. Dok, match sila? Ready ka na ba para sa kidney transplant mo? <laughs> Pansamantala lang ang saya ngayong lunes. Alam na namin kung bakit nag backout si Ryan. Bakit? Idodonate ang kidney niya sa isang patient dito sa Apex. Gusto ko po kayo makausap. Carmina Villaruel and Jillian Ward. Abot kamay na pangarap, 2.30 p.m. Kung sino pa yung mga namumuhay ng masaya. Yung mga simple, pero payapang nagmamahalan. Sila pa yung susubukin at pahihirapan. Ginagawa ito ng lahat ng mag-boyfriend and girlfriend. Ako ang ate ang babaeng ni Rico. I know you. Di ba kasama ka dun sa viral video? Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa anak ko. Sa mundong kapos sa hustisya, sino ang kakampi sa mga tulad nilang underage? Ito at iba pang mga pasabog na kwento na afternoon will surely bloom. You won't want to miss this roundup. Catch abot kamay na pangarap. Hello, mahal. Kasunod ang unikaiha. Ah, underage. Oh, ano? Akin ang video. Kaya hapon ngayong hapon sa Hapon Entertainment on Pinoy Hits.